सर आज सावन का तीसरा सोमवार है इसे लेकर के बटेश्वर जो क्षेत्र है इसमें किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं बटेश्वर मेला धार्मिक आस्था का केंद्र है यहाँ के लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पर पाँच थानों के थानाध्यक्ष पचासी सिपाही और इसके अलावा पी एस सी सब कंपनी और यहाँ पर चालीस महिलाओं महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि मेले को शांतिपूर्वक और भक्तजनों का आगमन को सुचारू से संचालित कर सकता है घाटों पर किस किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं पी एस सी की थर्ड कंपनी लगी है इसके अलावा कुछ निजी कठोर मल्ला जो है उनको लगाया गया है कुछ नाव को लगाया गया है क्योंकि गंगा नदी में पानी कुछ ज़्यादा है 别耽误呢。 जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद